mort, mort Putain ça me plaît ça, mort, mort, mort Putain je connais ça You can do to hurt me.